Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto per il contorno occhi della Olaz. Si chiama, eccolo qua, è il Total Eft 7 in 1 crema trasformante per occhi. Dice di ehm, essere attiva sui 7 benefici straordinari, quindi riduce visibilmente linee sottili e piccole rughe, riduce la comparsa degli occhiaie, migliora la luminosità intorno agli occhi, riduce il gonfiore dall'applicazione, istantaneamente uniforma l'incarnato, leviga e uniforma la grande della pelle, ripristina l'idratazione. Allora, è un 15 ml, questa è la confezione, e il prezzo è sui 15 euro, anche se avevo uno sconto e quindi non ho più il prezzo, ma comunque era intorno a quelle, quella cifra. Cosa dire di questo contorno occhi? La profumazione è molto molto leggera ed è perfetta per la zona in cui va applicato. È un gel molto leggero che si picchietta bene, si stende bene con un leggero massaggio e assorbe immediatamente. sinceramente tutti questi effetti che dice non li ho visti ma essendo un gel è comunque già fresco di suo se poi lo mettiamo anche in frigo e poi lo applichiamo tende a decongestionare ancora di più le borse e questo è un effetto positivo quando lo applichiamo comunque lo applico mattina e sera si fa a fare un leggero massaggio che comunque tende a fare riassorbire i liquidi in eccesso che ristagnano nel contorno occhi e quindi tende a fare sembrare le borse e gli occhiaie un po' meno visibili non fa miracoli sicuramente ma è un prodotto valido rispetto ad altri certo io vi consiglio di acquistarlo con lo sconto non a prezzo pieno perché ci sono altri prodotti più validi uguali più o meno ma che comunque costano meno comunque sia l'Olaz è una vita che è in commercio quindi questa è una garanzia e poi è carina anche la confezione in vetro devo dire e fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero sia stata utile e se ti è piaciuto il video eh, mettimi un like, iscriviti al canale per non perdere le prossime recensioni beauty e mi raccomando la campanella così verrai avvisato delle prossime recensioni che pubblico e alla prossima, ciao!